La interactividad es algo que se tiene que fomentar, pero se fomenta en contexto, me explico. El estudiante entra a un curso, un módulo y espera instrucciones. Las instrucciones básicas son aquellos que dicen que hay que hacer esto y hacer lo otro y por aquí Esto implica que el estudiante debe pasar por una serie de eventos que hemos organizado esos eventos se tienden a planificar con sumo cuidado porque deben guiar al estudiante. Lo guía por el camino hacia el cumplimiento eventual del perfil o las competencias deseadas. Si queremos desarrollar una mentalidad creativa, hay que asegurar que existen eventos que permitan la expresión de creatividad. Pero esa expresión de creatividad debe ser moderada. Y no solo modelada debe ser evaluada para que una buena demostración de creatividad se acepte y se reconozca. Por eso hablamos de ambientes. Inclusive hay autores que lo llaman ecosistemas para crear la ilusión de cómo variados factores se juntan para complementarse uno con otro dentro de un todo. Entre eventos que se insertan en estos ecosistemas hay que tener interacciones sean con unos estudiantes, sean con profesores, sean con materiales instruccionales o con las herramientas tecnológicas o cualquier combinación de estas. Pero estos eventos no se crean a lo loco, se crean para asegurar simulaciones de experiencias que el estudiante va a confrontar en el mundo real. Esos eventos no deben ser exclusivos para nuestros cursos o módulos deben existir para preparar al estudiante a cumplir con los perfiles o competencias que hemos establecido. Ahora, leer es un evento y discutir la lectura es otro evento, pero no son suficientes para decir que un curso se va a basar solamente en estos eventos. El estudiante debe producir algo, debe producir una evidencia que sea una lectura o una discusión que ayude a alcanzar competencias que hemos establecido. Estas evidencias deben ser evaluadas para demostrar progreso. En la producción de esas evidencias, el estudiante puede recurrir a colegas, a profesores, para guianzas, consejos, o inclusive para constatar progreso. Pero esto se tiene que planificar para poder decir que también existe un buen ambiente de interactividad.